loja. vai dormir? Não. Eu tô com meu balão de querata. Não, não cai na água não, não é cai na água não. Vem cá, deixa eu te dar um momento de paz. Ah não, não joga. Eu não vou te jogar mais. Né? Vem sentar. Vou sentar na Agora eu vou botar na rua. Estou andando de bicicleta na calçada. Olha esse, olha isso daqui. Olha esse bug que acontece aqui no... Pra quem não sabe, aqui no canal, olha esse bug Vamos. Vem, legal. <coughs> Tá. tinha é um bug. <laughs> Aqui, esse é o bug. Eu tô com... Tá bom. Tchau, gente. Um beijo, que eu tô tonta. Agora eu quero sair. Tá? Amanhã tem mais? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Se inscreva no canal. gente que assiste meu canal e não é inscrito. Então é melhor vocês se inscreverem, deixarem o like e, a, e ajudar a gente a chegar pra gente ganhar chegar não sei quanto esqueci quanto é que é pra chegar pra gente ganhar a placa, tá? E eu estou rodando. E quando chegar, quando chegar a nossa placa, é, a gente vai fazer um sorteio. canal e deixa muito like e se inscreve muito no canal. todas as pessoas que você conhece. Compartilha pro seu gato, compartilha pro seu ventilador, com a sua lâmpada, pro seu tio, pra sua tia, pra sua avó, pro seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa <laughs> muito like.